یک دو سه حالا بی خیال قصه میبینیم این شما و این future؟ آ این فرم واکات بی اوه لوک شاو let's go baby میتونه پشتش future باشه چهت یا نه ممکنه پشتش باشه future. وای وای سوا... نه نیستش دیگه ما future ی نرم که بخواد تکراری بشه ببین آخرین شانسم من نمیذاشتم رو امباپه آخرین شانسم نمیذاشتم امباپه تکراری بده یا بلفز 839 هزار تا واتفاز